ちはこんにちは <laughs> キムディですみのり R ですみのり R ですチャンネルはこちらこちら登録してください今私たちは、うん、カラオケにいますそうカラオケ本当で一番静かな場所静かな場所そこはカラオケ自己紹介お願いします自己紹介あ <laughs> 皆さん、あにゃせよ、私は、えー、私は <laughs> みのりある、みのりです。みのりあるという YouTube をやっています。ファッション YouTuber。あ、そうですね。ファッション YouTuber 登録お願いします。よければ、はい、どうぞ。私は、知ってですね、キムディです。そうですね。 <laughs> キムディです。その通り。で今日は私も一応パッション YouTuber でパッション YouTuber なんですけど今日はちょっと面白いのがやりたいなと思って 韓国の飲み物をちょっと飲んでみたいと思います飲みましょう日本人の反応を取りたいと思います一つ目は何にしようかな何でもいいよ一番韓国っぽいのやつに行きましょう一つ目はこちら何読めるピラクシケそうピラクシケ色紙知ってるけど初めて飲む <laughs> 嬉しい <laughs> じゃあ o んでください何何が入ったのゴミが入ってるゴミいやゴミじゃなくてなんなんだ米米米ゴミなのそれライスライス米あ米が入っていますお米ゴミじゃなくてゴミ米です見ます口面についちゃううんうん 甘すぎ甘いねこれすごい甘い甘いけど美味しい美味しく私はあまり好きじゃ甘すぎて好きじゃない日本人の口にはうん合わないなんか甘いだけ甘いだけああ本当米食べてみたあ食べたまだ出てこないまだ出てこないうんマジ入ってないいや入ってると思うけどいや見えない見えないねなんかトウモロコシオクススオクススがってのうん 味がします日本人はおくすすみたいって甘くてなんかコーンスープのコーンスープ甘いやなんか冷たいコーンスープ冷たいコーンスープ <laughs> え湿気こんな味なんだねうん知らんかったはい甘いですすごい甘いうんすごいい甘そうだと日本人はあんまり好きじゃないと思うけどな日本にあんまりないこんな 甘いだけのこれ好きな日本人い今いたらいたらすいません本当にはいコメントお願いします <laughs> すいません好きだったらすいません私は好きじゃなかったなうんめちゃめちゃ甘いねめちゃめちゃそんなうん甘いそうか日本にもと甘いのあると思った日本はこんなの甘いだけはないじゃあ次はこれに行きましょうにこれは皆さん知ってますよね韓国人だったら これはソルエヌンって言うけどソルエヌンって日本語でなんだなんか何何の味これこれは怖っはい、オッケー、 <laughs> 飲みます。木の味です。木はい。 <laughs> いやいや、でも、これめっちゃなんか、お、何これと思うと思う。私の最初飲んだ時、これ何って。え、もう、湿気でも、これ何 <laughs> マジ。 店が匂いやばいやんやばいのおお何これ味変酸っぱいねちょっと甘酸っぱい甘酸っぱい甘酸っぱいあともちょあ好きかもお好きかも湿気より好き湿気より好き私はマジなんか甘酸っぱくて美し <gasps> 私はこれより好き湿気は甘いの苦手なんだ甘すぎるよ あすぎるそっか、うん、これはちょっとびっくりするけど美味しいこれになんか炭酸うんあったらもう最高や最高やった <laughs> そっか美味しいよこれが湿気よりうん私は勝ちです勝ちです勝ちですうん美味しいでじゃあ次に行きましょうはいこれこれはちょっと知ってるミルキッセ ミルキッスミルクミルクとサイダーと組み合わせ絶対美味しいはい、美味しいのから美味しいのかなとか美味しいやつからいきましょう美味しいやつあいいね炭酸炭酸です炭酸大好きいただきますうんうま最高 <laughs> 日本にもあるよねカルピスああ ていううん、カルピスっていう有名なこんなやつこんなやつあるそうなんだうん、うん、一番美味しい、うん、一番一番一番決めてる一応これ多分一番 <laughs> いやこれはほんまになぜ日本でもこう馴染みのある馴染みのある味味食べたことある味あカルピスっていうあのジュースが日本にもあるから似てるのがだから日本人はこれはすごい いいと思うそうなのカルピスですこれはカルピス日本ではカルピスそう美味しい、うん、次は日本の飲み物飲みましょうあそうやねどこで買ってこれ韓国次はちょっとちょっと何私が好きなあ可愛いボンボンになります次は私が大好きですこれボンがね、うん、私の父親の名前にボンが入ってて、うん 私の父親はボンボン大好きなんです <laughs> そういうことボンさんがボンボン好きボンさんがボンあ行きましょう絶対美味しいこれ絶対美味しいブドす、ほん本当のブドが生で入ってそうそうちょ混ぜるよっぱげさんうわ見える見える 美味しい美味しい <laughs> うんえめちゃめちゃ美味しいめちゃめちゃ美味しい嬉しい私は大好きこれ美味しい私大好き大好きうん美味しいよねうんぶどうも入ってるしはいぶどうも生で入ってるえめっちゃ美味しいえさカルピスより美味しいかも買った買った買った勝ち <laughs> 日本にはこう、うん、あんまり入ってるのないから こう中にそんなに入ってる飲み物そんな少ないんだ少ない少ないすげえこれ美味しいなんか見た目も可愛い日本人的に日本人受け日本の方におすすめおすすめしますほんまに美味しいうん美味しいあちなみに、大阪人です大阪人って神戸やねんけど神戸神戸神戸あ本当あ大阪じゃなかった大阪じゃないよ いだねって言われるじゃあ次に行きましょう <laughs> じゃあこれは美味しそう普通になります普通ただ普通のやつ梨味はい梨味系なんかこれも入ってる入ってるこれはちょっとなんかシャシャシャシャシャああシャシャシャシャシャシャリシャリシャリシャリシャリシャリシャリうん美味しいんだよ美味しい美味しい美味しいめちゃめちゃ美味しいなんかうん好み ココアすごい食べるうん、うん、日本でも正月とかに、うん、正月正月っていうよりなんか家族がみんなそっから梨とかりんごとかそうそうそう、うん、いや日本もそうやけど、多分日本人梨めっちゃ食べるあ本当？うんから分かんなかった美味しいと思う普通に美味しいおすすめですこれもこれに行きましょうえれえこれが一番変なのそうですこれこれは変やと思う 五名の味です出た湿気と一緒じゃん <laughs> いや湿気と絶対違います違うそう私が好きですこれは味めへさい美味しいです飲んでみてくださいちゃんが好きはいなんかやばやばい色してるやばいなんか通過手が派手ですねあすいません <laughs> いやいやいやいや自分ででしたよ <gasps> すごいお変何 いやいや飲んだら美味しいよ私好きだけどこれやばい匂いするきなこきなこみたいな匂いきなこってきなこっていう日本にある、うん、なんて言うんだろう和菓子と分かるあ和菓子的な和菓子的なやつああそうなんだお絶対変に見えるよ私たち、うん、どうですかうんきなこやきなこや <laughs> 味がする匂いも全部美味しいでも美味しいって言います 和菓子も食べてみたいなでも食べたことないなきな粉の味きな粉の味きな粉好きな人はいいかもしれないけどでも日本きな粉をこんだけ飲むと思ったら多いかな、うん、きな粉写真こっちにありますよすごいねこれ、うん、健康的、健康的な感じですね健康的な味がするそうですね美味しいけど、うん、なんかいこんなには飲もうと思わないあ多いやっぱりね ちょっとずつって感じ毎日ちょっと美味しいけど健康のために味がきな粉 <laughs> そっか、うん、じゃあ皆さん寂しいけど最後です最後です最後になります最後は一番変なやつで韓国人も多分これ絶対そんな好きじゃないと思いますけどやばいやん何読めますかリラックスジョンガすごいねリラックスジョンガですリラックスジョンガ何作っ だたって聞いたら分かんないこれ湿気と同じ感じやから絶対同じ会社まずい <laughs> まずいやどうかな日本人色が色は茶色 <laughs> やばいやばい匂いが匂いがやばい匂いがやばい、うん、うん、飲み物飲み物です すごくこうなんていうのョコネイルリムーバーみたいな <laughs> うわいただきますあああるわこういうの日本にも薬みたいねうわなんやろなんかえ日本にもあるわこういう味が 分かったかも名前いや日本に小豆っていうあんこわかるあんこあんこあんパンとかのあんこに水を <laughs> 匂いがスて抜けるねなんか日本人は、なんかこことここはちょっと似てるなんか和菓子の味がするこの2つ そうだねこれちょっとあんこみたいだねそうそうそうそう、うん、だからこの2つはあいけるかもしれない日本人うってなるけどああなんか食べたことある味だねみたいなそれまあうまい美味しくはない <laughs> 美味しくはないけど食べたことのある味はするさてとこの7つの中で本日の人におすすめすることはおすすめするやつ一番は一番、一番はこれかな ボンボンになります、なんかこれもいいけどこれは飲んだことはあるから、うん、初めてに韓国来た人で飲むはいいと思うカルピスの味だから、うん、けどこれは日本にもないから美味しいしうんうん美味しい <laughs> これはぜひ買ってください今日どうでしたか韓国の飲み物今日は全部初めて 飲んだなんか韓国であんまりこういう缶とか飲まへんから、うん、もう全部新しい味、うん、でも中にもなんかきな粉の味とか <laughs> カルピスの味とか日本でも何食べたことある味が飲めるような味だね、があったから皆さんもチャレンジしてほしいと思いましたはい皆さんチャレンジしてください してください韓国の飲み物こんな面白いのたくさんあります <laughs> ありますよありますよって面白いね英語の挨拶しましょうあオッケーなんて言うなんて言ってるうんいつもはバイバイバイバイって言ってくれる <laughs> うんそうじゃあ私もやろかあそうだね、あおこれにしましょうあれ皆さんまた さあ皆さん今まで見てくださって本当にありがとうございますさあ、うん、また見てくださいありがとうございますバイバイバイバイ